さあ原さんはい今日は部屋が狭い大きいからねみんなね <laughs> 狭い、うん、久々に狭い男3人だから男3人、うん、ね、でこの部屋スタッフ合わせて男しかいないから、う <laughs> ん、男くさいさ獣うがねめめめめめめめめなんでもうちょっと早速なんで原さんから今日のゲスト紹介してもらって OK えっ、ー、といや自己紹介してもらった方がいいんじゃないですかねそうですね、はい、じゃあ please introduce yourself. Uh, my name is Mark. I'm Director of Business Development for Evo, and uh, happy to be here again. Okay. Yeah. Welcome. Um, my name is Rick Thayer. I'm the General Manager for Evo, and this is my first time here. Yeah. So, というわけで、最初の質問です。 えー、マークに一回聞いたから、先一個からかな。えー、幽霊は見えますか見たことがあるかもしくは見えるか <laughs> First question. Yes, everyone. No, I'm not particularly superstitious. あれ見えない。でも、家系的におお母さんとかおばあちゃんとか見えるんじゃないかな。 Don't know about mom and grandma, but my wife would tell you that there's ghosts everywhere. すごいね。自分自身は幽霊はいると思ってる。もしくはいないんじゃ No. Strong no. まあそんな感じはするよね。No. そうか。わかりました。とりあえず乾杯しましょう。はい。じゃあ、チェア Cheers, 乾杯。乾杯。ウェルカム。 そうか前ね、まあ、あのマー君が来た時に「テイスティスティーブは見えんじゃねえの?」ってそうそうテイスティスティーブは見えるんじゃないかって言ったねあれもうちょっと詳しく聞きたいんですよ、うん、なんでそう思ってんのかあリンクもどどっちも聞いたことあるのかなテイスティスティーブが幽霊見える説があるんだけど聞いたことある Me? I just think Tasty Steve has seen. Uh, how do I say this without saying it so so vulgarly? I think Tasty Steve has seen some shit. So <laughs> some uh, shit. he he seems like the type of person that gets overly excited over the, the smallest thing. So I believe that he's probably seen something supernatural in his lifetime. Mm. That's just my my. I've never asked him personally, but I have a strong feeling that if anyone's seen a ghost, it's him. いや俺思うけどテイスティスティーブはなんか部屋でゲームやりながらとかなんかこうストリームしながら喋って頭打ってんじゃないかなゴンゴンってその頭打ってる影響なんか見えてるだけなんじゃないかなと思うんだけどね椅子から落ちてるもんね、うん、そう椅子から落ちたりとかしてあんな動きしてたらなんか見えるだろうと思うよねそれは It's very possible yeah I have definitely watched Steve hit many things streaming. yes, that's right. That's right. Uh, he'll be here in November, maybe. Maybe you guys can ask him yourself. スティーブ、ちょっと、お化けがどういうふうに見えてるのか教えてください。はい、でも多分、君は一番信用されないと思うけどね、お化けの話しても。一番キャラクター的にはね。うん、なんか違うんじゃないのっていう、見えてるものが。 楽しみですよね楽しみだね、ね、俺はでもあのいやこれちょっとどこまで使えるかどうかわかんないけど、うん、た確かあのカリフォルニアもネバーダもそうだけどあのラスベガスがあるところマリファナ一応州法では解禁されてるよね 分かんない俺やったことないから分かんないんだけどあれ影響してんじゃない、うんうんうん、あのだからアメリカ人が言う幽霊見たら俺信じられないんだお前なんか吸ってるだろうって思うんだけどマリファナじゃ見えないのかな Certainly possible. <laughs> possible. Okay. エボで今年のエボでまあ初めての新しいこの体制ですよね、えー、になって、えー、よかったことまあこれはあんまり良くなかったかなっていう反省点でなんだろう 納得いかなかったことなんか自分個人的にはもっとこうすればよかったみたいなところも含めてこの辺りをちょっと聞かせてもらいたいんですけど。I think being under Sony and RTS this year allowed us to experiment with what the event was. We could put together special activities and attractions uh-huh. so that we had more to do than just the tournament matches that EVO was known for. I think some of those things went extremely well. The arcade stick museum that we put together, care of Markman's living room. Um, that was a lot of fun. Mm. I think the arcade that we put together with the mm. candy cab experience. And, yeah. Yes. That doesn't exist as something that a lot of mm. players in America or even other countries can often experience. And oh. it is so important to the history of fighting games. And mm, mm. so common here, actually, that that was an important thing for me personally to bring to Evo. Oh, that was awesome. Yeah. I awesome idea, yeah. But the biggest experiment we had was Friday. We did a showcase that was all developer and publisher panels and exhibitions and interviews and even a, a music concert from SNK. Mm -hmm. We want Evo to be able to celebrate fighting games as a genre. Mm -hmm. Evo hasn't really had time in its schedule to try to execute that kind of idea before. Mm. This year it did. Um, I think that's also something that didn't go as well as we would hope because the first time we did it, mm. we didn't quite have the experience level for executing that type of show that I would have liked to see. But the learnings off of that, the excitement from the fan base off of a bunch of those panels, just watching Ryan Hart get to actually play mm. again yep. in older Tekken titles, mm stuff like that is really important to celebrating the history of fighting games. Okay. So I'm extremely excited to mm. iterate on that mm. and try to make it better in the future. Mm. Me too. Very excited. Yeah. No. Okay. Well. Uh, I think one of the cool things is kind of what Rick mentioned is us taking Friday and transforming it to a different type of product for people to consume, not only at the event, but also watching at home. We got to celebrate some of uh, Evo moments of years past and uh, inviting a lot of the publishers and developers to showcase some of the history of their games. Mm-hmm. And um, surprisingly, you guys were absent from that experience. And I hope that you guys do something in the future if we have a chance to let you guys talk about just the history mm. of the series. Because I think, again, very important. So many Tekken fans were at EVO. I would love to see you guys talk about not even just Tekken, Soul Calibur, anything that has to do with the history of your company with mm. fighting games. So that's what I want to see in the future. Uh, but everything else, kind of what Rick mentioned, I will back that back that statement up wholeheartedly. うんなるほどね。僕はねあの僕の感想はさ第一印象ね今回のエボのえっとね昔ちょっと前にあの日本にブルーボトルコーヒーっていうのがこう日本に初めて入ってきた時にね すごい知ったかぶりした日本人のある人がツイートしたのがものすごい日本で嫌われたキーワードがあってなんか「日本進出おめでとう」このこのこの味の違和感のなさがあの何よりの成功の証だと思うとその言った人がいたんですよ。違和感がないことがねこの日本に来ても西海岸で飲むあのブルーボトルコーヒーの味 と変わらない違和感があるのがブルーボトルコーヒーの成功の証だよっていうすごい意識の高いツイートされた方がいたんだけどあの俺が真っ先に思い浮かんだのがそれだったんだよね実はね。あのエボが新しい体制になったんだけど行っていい意味で違和感がなかった、ね、まあ、むしろそのさっき言ってたアーケードコーナーは すごい逆に言うと違和感だったんだけどあれはすごいあれは本当にいいなと思ったしよく集めたなと思ったけどまあ本当に違和感がなかったので俺は結構そこは安心したかな一つは、まあ、ちなみにブルーボトルコーヒーは地域に合わせて味を変えてるのであのー、普通日本でオープンしたブルーボトルコーヒーのコーヒーを飲むと西海岸と違う味がするので普通は違和感がある違和感があるはずなんですよ I I think we've been lucky actually mm-hmm. with Sony and RTS's purchase of Evo. I was someone very concerned when I heard that announcement because my initial reaction was everything that I find enjoyable about Evo will yeah. turn into a commercial. Mm. And although we ran a few too many ads this year, uh, the event itself was allowed to still be a celebration of fighting games dedicated to the community that is inspired by those games. Yeah. And I'm not sure that would have mm-hmm. happened with a lot of other companies that could have come in and purchased that. So I'm definitely for now very pleased with the new ownership mm. and where it's going to let us go. Yeah. My my concern is same. Yeah. he was actually uh, pretty angry about it. <laughs> Yeah. <laughs> when, when, when it first happened. Yeah, not concerned. He knew about it. Just just angry. <laughs> uh, you and many other people. Yeah. マークマンが食べたいエビマヨができましたよ。 <laughs> やったマークマンが喜んでる。うまい。じゃあ逆にそのおお僕ちょっと僕もマイケルも結構現地で忙しかったので割と現地のその。 コミュニティの意見っていうのはあんまり聞けなかったねその時間がなくてで多分そのリックとマークには結構コミュニティからいろんな声が届いてると思うんだけどそのコミュニティの今年の反応はどうだったのエヴァのなんかフィードバックは So at the close of the show, we got a ton of feedback immediately on social media. We ran for the first time an, an email check in with attendees okay. to get their opinions on the event as well. It was an overwhelmingly positive response I think mm. in part because the event hadn't happened for a couple of years. So mm. something comes back at that scale so, and yeah. is mm. even a little bit successful, hmm. it's usually well received. I think Evo this year did a very good job of meeting baseline expectations and hmm. exceeding them. We have a couple of spots that we absolutely have to do better next year, scheduling being a big one. Hmm. But I think we have all of the bones in place. I want to be able to build up something really exciting for 2023. Okay. Same opinion. I thought it was uh, interesting when we started getting the opinions from the community. It was almost too positive, and I was kind of <laughs> yeah. scared. I was like, "There's something wrong here." They're lying to us. Yeah, but it seems like everyone enjoyed their time there, and you know, even in talking to the people from around the industry, they really enjoyed the event as well. Mm. It wasn't just the community; everyone that was involved with the event, mm. even if our planning and scheduling was maybe a bit more rushed than years past. Everyone mm. enjoyed their time at the event, and I'm glad that they, they enjoyed it because mm. even if there was constructive criticism, it's something that we could build on and hopefully improve in the future. We are aware that there was a lot of shortcomings with the event, and we're we're we're very cognizant of that. So we want to mm. again make sure the experience is better, not just for the fans, but for everyone that's working the event as well. Mm. Did you hear negative opinion so, example, example. Mm. Mm. My game is not featured ah, <laughs> or streamed. Yeah, more. of course. My game is not it's, a main title. <laughs> Always. Yeah. Mm. Actually, hmm. I have a question for you for you guys. Were there any surprises in terms of the main title choices that or any games that you wanted to see represented at Evo that wasn't there? Hmm. 前から聞いてたよね、参加人数で決めそうね、俺は俺らは情報がいっぱいあるから、 <laughs> あんまり驚くことはなかったよね。いうん、y e s u n d a y Times, but all titles at the event. そうね、番外ナムコとしてこうドドラゴンボールドラゴンボールファイターズなんとかもうちょっと上げたかったけどね、 <laughs> 人数上げたかった。ああ、yeah. there was a solution for that. Is if you guys announced rollback earlier. <laughs> ああ。 先に言っとけばよかったのかな。Would have ruined the surprise. 先にアナウンスしとけば増えたかな。ね、うちのひろきプロデューサーのアナウンスの場所がちょっと小さい場所になっちゃったから、うん、本当はもっとメイン会場で言わせてあげたかったなっ I mean, I'm sure you noticed three or four game companies announced what that was their even announcement. Rollback was being introduced in their game, or Rollback was launching for their game. So it's uh, a new trend, I would say. Maybe a new trend. I don't know if it's new. It's a needed trend. Needed for sure. Coming after multiple years where we can't get together and play mm -hmm. games in person, and I'm very thankful that's starting to change. We have to have games we can play from home successfully, and mm fighting games have struggled for the, with that since the first one I played, and so getting a game as popular as Dragon Ball Fighters with an IP as important mm. as Dragon Ball, and then not being able to play my friends one state over successfully was such a struggle for the last mm. couple of years. Mm. So that announcement and announcements like that, I think, are their lifeblood announcements. They're going to keep communities moving. They're going to keep fans excited about their games. They're going to mm. keep us playing and competing and growing together So it just has to be a priority.、そっか。まああのもう一個は、まあ個人的にはちょっともうこれはこの2人が関係してることじゃないんだけど、エボのあの発表のね前にもっと早めに相談してくれると、スマッシュブラザーズをできるだけ俺らはねスタジオとしては作ってる立場でもあるのでエボにできるだけね出せるようにもうちょっと こう任天堂とかともしっかり交渉できる時間を個人的には欲しかったので、まあ、今後もちょっとできればこうスマブラも出せるように個人的にはちょっとネゴシエーションしに行こうかなと思ってるんだけどそそのあたりでこの2人はどう考えてるの I am always happy to have any support available for anything that should be done、okay. じゃあ個人的にはあのー 桜井さんを連れて行きたいんだよねで桜井さんを連れて行ったら多分大変なことになってまあ俺と小野さんでさえまっすぐ歩けないのであの場所は桜井さんもう写真記念撮影攻めになってあの原さんもちょっと勘弁してくださいって桜井さんがこうすごい困った顔するのを僕個人的に見たいので <laughs> そうだからちょっとね是非 スマブラを本当はエボに参加させてついでに桜井さんも無理やり俺が引っ張っていくっていう企画をやりたいなと思ってます。僕らのあの僕らっていわゆるエボに行ってるゲームクリエイターのこうどどんなことになってるかっていうのを体験したことないはずなんですだから体験させたいんですあの一番体験させたいのはトイレに行ってねこれ知らないでしょみんなトイレに行ってえっとみんなトイレでね 男性はみんな立っておしっこするわけじゃないですか。トイトイレに行っておしっこしてても「ああお水払うな」って言われてそこでトイレで握手を求められたりする時のねどどう対応するかって問題ですよこれ。これはねすごい困るんですよ。 <laughs> ちょっと一回手洗ってトイレ出てからね写真とか握手したいじゃないですか。そういう体験を彼はしたことがないと思うのでぜひ連れて行って トイレに行きなさいとみんなが行ってるトイレに一緒に行ってみなさいっていうことをちょっと彼に無理やり強要したいなと思ってます。Uh, that r e a l y e a h Yeah. Oh, that's terrible. It, s it's reality. you know, uh, Sakurai-san went to Evo Japan. I think the last Evo Japan event, uh, but he only stayed in the back. He wasn't out where all the fans oh. were, so no one knew he was there. and even I like was like, hey, can we take a picture? And then the, every, he, there were guys with him like, no pictures. He's not taking any pictures. But hmm. then he realized that we were staff, and he was like, okay, okay, we'll take a picture. But he asked like, don't post it online or something <laughs> like that. Wow, wonderful. Yeah, people are going to run up to him and hug him. Yeah. Can you imagine a Sakurai signing session? <laughs> Oh my gosh. The line would go past the front entry. Yeah. E- even without Smash Brothers there, there would be an insane line for him. So 6時間とかサインしたことないと思うんてすよさせさせたい俺はうん終わらないやつねうんせひさせたいなと <laughs> Endless You have to convince him、okay. We'd be amazed and honored to have him OK じゃあちょっと真面目な質問戻るんだけどなんか裏で実はこんなトラブル起きたんだよねみたいなこう実はみんな知らないけど結構焦ったみたいなエピソードはありましたか There's no live event that is Evo size that doesn't have trouble. Um, I think the, the, the, the silliest one this year is mm-hmm. we tried to have the Evo diamonds in the air above the tournament area so mm-hmm. we could project the very large photos and the schedule and just try to create a centerpiece above the mm-hmm. show. Except we had these large projectors aimed up at the ceiling. And the vendors that we had worked with had put one of those projectors mm. in a tournament pool area. So you'd be sitting down to play, you'd move the chair back less than a meter, and you would have been hitting this projector ah, yeah, yeah. that was hot enough that if you touched it, you would have burned your hand. Mm. And they left it there and we realized it was still there at two in the morning, mm. right before Friday. And so we were calling the vendors and an electrician and a rigger to get up into the ceiling to move all of this cabling so we could pull that projector oh, okay. just far <laughs> enough away to still have the tournament. And it's hmm. why in the middle of the tournament area this year, mm. we hmm. had one of the command centers. And that command center it was just shaped like spaghetti. It, it made no spaghetti. sense. <laughs> yeah, always spaghetti. Yeah. Um, we had a bunch of stuff like that oh, though, because it was yeah. the first year back. It was new vendors. It was our entire team from an operation standpoint mm. was new, and we're working with some incredible people. Mm. But when mm. you put a bunch of new together, not everybody thinks all the decisions through. うん、なるほどね。そうか、そういう機材トラブルやっぱあったんだね。そうか、なんか。 <laughs> Mm, それ以外のなんかこう機材以外のこう実はここんな喧嘩があったとかそういうのはないんですかねこうプレイヤー同士の喧嘩でこんなことになってたとかそういう僕らが知らない情報ないですか I think、uh, because we had the mask mandate this year we had to take care of some people that were not agreeing to wear the mask so that was a new experience so we actually had to kick people out of the event that weren't agreeing with our policy、ああそうかそうか実はこ今までの英語と 俺らが唯一違うって思ったのがこれねマイケルも多分 VIP エリアで見てて思ったと思うけど実は会場のあの VIP エリアとかちょっと上のところで見るとなあれスクリーンがちょっと高かったのかな多分そうだよねクレーンが低いんじゃなくてなんかクレーンじゃねええっとなんか照明がついてるこんなクレーンがのところにこのレールがあるでしょあれに 多分プロジェクターの位置が高すぎたのかライフバーがちょうどかぶるんだよね。うん、あそう、でライフバーが全部のゲームのライフバーって上にあるわけじゃん獲得で大体。でそれのせいであの上の方の会場の人とか VAP の人が全員こういうふうに <laughs> 見なきゃいけなかったんであれをちょっと来年なんとかしてください。 <laughs> yeah, uh, when you were asking about things that go wrong earlier, the screen was supposed to be two feet lower. Mm-hmm. They raised it too high. Oh. And when we came in and tested it on Sunday morning and went, we've got to bring it down again, there are specific people in the venue who are the only people that can move it, mm. and they couldn't come back. Oh, no, no. And so it, about, you know, once everything was turned on and everybody was looking at it from the hmm. boxes, we went, oh, that's not great. <laughs> too high. Yep. So that will be fixed next year. Okay, okay, please. <laughs> あとはね、これは現地で俺とマイケルが困ったんだけど、その本当は、鉄拳の、その、8の、8とは言わ当時は言わなかったけど、あの、ちょっとしたアナウンスメント、TWT のアナウンスメントと、鉄拳7のアップデートと、最後に8のティージングをちょっとするってやつの時に、実は、当初その、 放送席にマイク持って俺とマイケルがちょっとトークする予定だったんでねだったんだけどあの時あれマイクがあれだよね多分こうヘッドセット2人分しかなくて俺とマイケルの分の無線が届くかどうかチェックできなかったからマイクがなかったんだよねあれね実はここから先はこの2人が知らないトラブルな俺とマイケルしか見てないトラブルなんだけど多分知らないと思う あのちょうどあの時リップとスティーブだったっけあの時中継席ね実況席にリップとマークマンもいたマークマンとリップとスティーブがいて俺とマイケルはちょっと離れたスタジアムの席に座ってたので乱入しなきゃいけなかったのあのトレーラー終わったタイムにすぐにすぐに乱入しなきゃいけなかったんだけどなんとあの あの実況席って知ってるえっと、普通にはいけないんだよ。こう、木の板の、木の板のこんな細い、椅子の上にはいたそう、はしごを渡んなきゃいけないの。あの、ものすごい隙間があって、要は、もものすごい隙間があるから、そこに落ちちゃったらもう、登れないからさ、それぐらいの高さの段差があるところなんで、木の板があったの。で、そこを、そーっとみんなスタッフが、とか、出入りする人は歩かなきゃいけない多分覚えてると思うんですよ、あの板。 俺とマイケルが行く前になんかスタッフが「ひょい」って乗ったらバキーンって音が鳴って完全に折れたんだよね橋がブリッジが折れちゃってえこれどう行けなくなったんだよその場所にだから乱入する時大変だよ2人であこう手すり掴んでこう こうぶってターザンみたいにちょっと勢いつけてうって乗っかってあのステージに乱入するっていうすごい大変な事件があったんですよ。So you guys climbed the chairs? Yeah. Wow. Cool. Well, thank you for risking life and limb. you had no idea, right? I didn't know about that. No. It's the first time I'm hearing about it. いやあれ大変だったよね。びっくりしたもんね。I did not know about that. It was bad. What the? This explains why some of the later commentators asked me why there wasn't stairs to get up uh, the ah. for the other games after us. Yeah, because yeah. there there was stairs originally. They just apparently weren't sturdy. <laughs> Uh, uh, uh, uh, you guys, did you watch Netflix anime Tekken's anime? Yes, I did. Okay, what's your opinion? Way better than the old one. The old one was crazy, but different but uh, I like how it kind of continued from the the old one. Mm-hmm. I'm happy anytime I can see King animated, so that part's great. Oh. なるほどね。Fewer, fewer triangles next time. いやー、あの、あれはね、俺も言ったんですよ。なんであの、シャドウは、セルフ、セルフシャドウが全部三角なんだよね。あれ、わざとらしいんだよね。なんか俺も、これ、ゲーム業界の人間が見ると、ポリゴンが ローポリゴンに見えちゃうと。うん、ポリゴン少ないモデルがこういうことになるからあんまりクオリティ高く見えなくなるからこれこれちょっと気になるんですよねって言ったらあれは狙いらしくてそうやって三角の影を見ることで結構印象に残っちゃうでしょでやっぱりなんかアニメーションってどれも似てるように見えるけどどこかでこう特徴を出すで鉄拳はそれがあの三角の影であえてちょっとエッジを効かせた印象にするっていうふうに ディレクターたちのがわざとサブリミナル的に狙ったらしいんですよ。That was certainly a choice. That was a, very much a choice. そうか。Tekken has had a, such an interesting time during the pandemic where you guys have done so much outside of the game. There's, I mean, Kazuya being in Smash Brothers was a big one, I think, but also an anime, a Supreme collaboration. Uh, I've never seen this much Tekken being out there. And you know, you know, I'm a fan. I always complain to you guys that my favorite Tekken jacket was an Akuma jacket from Street Fighter. So, <laughs> yeah, I'm happy that there's more Tekken stuff now. All that's missing is a, a shitty Hollywood movie again. Mm. Why can't it just be a good Hollywood? There, movie? there hasn't been one. That's why. He hated the other ones. いややっぱり格闘ゲームの映画はクソじゃないとダメじゃないですかね。うん、あのマーガンとかリック知らないかもしれないけど「モータルコンバット」の mm. <laughs> <laughs> あのハリウッドムービーとかを日本で劇場公開するときに日本全国であのあマークしてるかあのあんまりにアメリカにはない文化だけどあのパンフレットっていうのかなリーフレットっていうのかな日本だと700円ぐらいで売ってるそうあの必ずどの映画でも売るんだけどねこういう冊子を本を売るんだそのガイドブックみたいなそのオフィシャルのガイドブックの中のその解説というかモータルコンバットの映画の こうレビュー評価代表的な評価をこう見開きでやってるのは実は俺なんだよね多分リックは知らないよね I mean it would be but as a as a fan of program guides in general that's pretty cool yeah 江戸文あの江戸文ちょっと俺ねモータルコンバット日本でちゃんと広げるためにちょっと貢献してるんですよ実はライバルなあのそれは分かっててくださいね Well, maybe we can get the two of you together to talk sometime. Ah, I, I hope so. 冷店で販売できないねそうまあやる方法あるんだけどちょっと一時やっぱングが厳しいとなかなかあの普通には売れなくて輸入では売れるんだけどあとローカライズが対応してないのかなあとねこれもちょっとまずいところはピーってやるから消すからどうしても聞きたかったのはね必ずあのー アメリカのハリウッドムービーとかドラマ見ると必ずこうオーバードーズしちゃったりこうパーティーでバカみたいにこうはしゃいでなんか破壊したりしてるやついるじゃないですかハリあのラスベガスで。レボのあのハイティングコミュニティでそういうことをやってるやつは俺実はいるけどこう陰でもみ消されてんじゃねえかぐらいに思ってんだけど実際にはどうなんなんかそういう大会以外のこう アウトゲームの場所でそういうのに起きなんかトラブル起きてるとかってあんまり聞かない I I think Vegas is interesting in that it has spent a lot of time trying to overcome that image to be more family friendly. You can go to you can go to Evo at Mandalay Bay and there's an aquarium just outside the convention center. Uh, with that said, I personally know some players that never got to their pools because they enjoyed the nightlife a little too much. Mm. I, I haven't heard from any players. I maybe maybe they're more embarrassed to, to talk about it, but I've not heard any stories about players uh, having a wild night in, in Las Vegas. Mm. So that's just me. But I wonder where this impression comes from from Japan. Is it like from the movies, like The Hangover? No, The Hangover. Yeah, Hangover. See, that's what I was asking. No, no, uh, hangover is just comedy, right? Yeah, yeah, yeah. も,もっとね、もっとえぐえげつないイメージかな。なんかね、もっと言うと、コカインとかを、コカインとかカミソリでこうやって、mm, ってやってるイメージがあるんだよ、ね。いじってる、うん、それ絶対やってるだろうと思ったよ、誰か。そうだもね、JX さん。そうそうそうそう、そういうの、そういうイメージあるんだよ。やってないの Yeah. I, I, I think that's a dramatized idea. yeah. Okay. 本当になんかやってそうだけどね、なんかね、誰か。I'm sure it happens, but not that I know of. Okay. Yeah. Okay. I, I like to believe the FGC are a bunch of good kids. Good kids. okay. Better than most. Yeah. Okay. Yeah. Go ahead. Wait. Oh, we are having takoyaki. ソースですね。まずスタンダードソース。He's he's not really tried it in the past, so this this one should be interesting. Yeah. It's very good. Mm. You gotta try it. Mm. I think it's his first time trying takoyaki. Yeah. You like it? Yeah, it's very good. バーチャーでエボっていうのは本来であればラスベガスでやっても俺は良かったぐらいに思って てるのかな。ただ、そのバーチャプレイヤーは、今のバーチャシーンが盛り上がることももちろん望んでいるけども、多分ね、あのー、その大会その大会がちょっとどれぐらい支障があってどれぐらい参加者がいたって問題じゃもうないんだよね。うん、これはね感覚的に分かる俺は。えっとバーチャコミュニティを代表するわけでも全くない。俺はむしろね、敵対してたぐらいの人間だから、俺に語られたくないだろうけど、けど、 一つ言えることはバーチャファイターのコミュニティはえっと希望が欲しい、うん、とにかく未来への希望が欲しいだから多分もうそれはどうエボがどうこうじゃなくてもうセガさんがね青木さんがねこう次があるよと次のバーチャーがあるよって示してくるそれが極端な別に来年再来年である必要ないわけですよもうそれは仮に5年後6年後だろうが 新作があるかないかを示してくれるかどうかこれに尽きるんじゃないかな、うん、バーチャコミュニティはだからエボに入った入らないを一喜一憂するっていうレベルじゃないような気はしてるかな。